Dies ist ein ansteckendes Halluzinogen. Ich führe es Ihnen vor. Sagt bitte nette Süßigkeitenverkäufer. Oh, oh. ¡Ay, Stärke der Zwerge. den Zauberer sprach der Ritter flog ich über Meer und Land und kroch durch den Staub, als sich vor mir ein Berg erhob. Ich erklomm den verschneiten Gipfel, bis ich vor den Toren der Burg des Zauberers stand. Hört ihr mir noch zu, liebe Kinder? Weiter geht's. Ich habe dich bereits erwartet, edler Zwerg. Pflanzt die ins Grundwasser ein. Wir benötigen ein Pferd. lasst uns in den Tempel hineingehen. Es spricht nun das Fernforschungsinstitut. Immer mehr Leute verlieren die Fähigkeit zu halluzinieren und werden zu Zombies. Die Medikamentierung mit Halluzinogenen wirkt anders als erwartet. Diese Erkenntnisse werden der umfassenden Enzyklopädie einfließen, an der wir seit der Gründung des Instituts arbeiten.